Tu duduk ambil reng ugamu mari duduk selisih mari duduk katyeng Quran pun rakyat Tuhan rakyat sosok gapo kau yang sebenar sebab ada tafsir katanya uh, apa al-yahud iftarau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم ۖ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون Ayat 70 ni sampai 81 surah An-Naml. Ayat 70 ni 77 ni kita baca dah dah. Tapi baca sekali lagi untuk kita sambung cerita yang Allah Taala firman di dalam ayat ni iaitu sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel perkara yang sebenar-benarnya mengenai kebanyakan soal-soal agama yang mereka berselisih padanya. Jadi, jelas dalam Quran ini seperti mana saya cerita dah kemarin. Banyak perkara-perkara yang Allah Ta'ala cerita ha, Bani Israel. Hak mereka itu duk ambil reng ugamu mari duk selisih mari duk katyeng ro'ay pun rakyat tuhai rakyat so-so gapo kau yang sebenar sebab ada tafsir katanya uh, apa al-yahud iftarau wal-nasara gholau dua perkataan yang ibnu Kathir rakyat orang Yahudi ni bohong. Maknanya direko-reko dalam agama. Orang Nasara iaitu galau, galau ni maknanya doh. Pas dua-dua kara tu, ya bahaya kedua. Dek reko-reko dalam agama, bohong dalam agama dan telajok. Ini ha, dua sifat ni yang ia di dalam dalam dalam Islam dan dalam diri orang Islam. Ada sebuah tesis Wutiani pun orang tu orang Arab tu leh. Radak penyair iaitu nya al-ghuluw fid-din. Maknanya berdoa dalam agama. Pas cuba kita gambar dah. Orang ada pasal doa doa. Orang kata ah mung ni ah, eh nampak doa ni. Maknanya nampak telajak ah. Eh. Ya dia telah ajak doa. Oh, tak boleh. Gapa-gapa ni kena duduk di atas mata tan dia. Jangan jangan gapa jangan rendah, jangan yon, jangan sutong. Gitulah dalam hidup kita. Wu jadi samadun. Nak, Wu jadi bobo molek. Hak mata tan stand up itulah. Nabi mari atur cara hidup yang stand Itulah orang zaman-zaman lah ni banyak negara dok letaknya sataban al-wasatiyah. Sathaban al-wasatiyah iaitu apa? Sathaban nak jadi semua tiap-tiap cara jadi samadun. Jadi molek. Terutamanya dalam agama. Tak siwa jadi telajok. Apatah lagi dalam hidup kita, semua tiap-tiap cara jangan telajok dan jangan berdoa. Gitulah. Quran ni Tuhan wayak soso, cicing supaya orang Islam Jangan duk ambil contoh hak tak tak molek Yahudi Kristian pada zaman dahulu. Alhamdulillah, siapa boleh duduk di atas mata tan yang betul tanda katanya orang itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Taala dalam hak akidah dia, amal dia, cara hidup dia, makan minum dia dan semua tiap-tiap perkara. Nah. Lepas kata-kata orang Arab ni bukan hadis ni. Khairul umuri awsatuha sebaik-baik urusan, sebaik-baik ruang semua dalam hidup iaitu awsatuha tengah. Gapo-gapo we jadi tengah-tengah, bobo molek. Tu kata-kata orang Arab. Sebab tu kita pun ya. Ha, Ambil lah. Ha ni klik kepada ayat dia. Ambil lah Quran. Sebab Quran Allah Taala cerita yang seso semua tiap-tiap kali. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu menjadi hidayah pertunjuk. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tengok. Jadi apa? Jadi hidayah pertunjuk. Hudan lil muttaqin. Awal suratul Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Inilah sebuah kitab. Apa? La raiba fi. Tidak ada syok walaupun sikit. Maknanya kita nak pergi langle dalam dalam dalam hati kita ha ni. Eh kena kedok ni. Tak ada tak ada. Tak ada. Dalam Quran semua tu herayat yin yan daripada awal-awal lagi. Lepas pada suratul Fatihah, suratul Baqarah. Ayat katanya, ni lah kitab yang tidak ada syok walaupun sikit. Lepas tu, hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa, maka orang itu ra'ailah dok piping dia. Saqahu ilal jannah. Saqah artinya tarik dia, heret dia ilal jannah. Kepada syurga. Tapi orang yang membelakangi ataupun orang hanlang kepada Quran, tak baca, menetai, lawai, peh tak kena wa'ga tu wa'ga ni banyak perkara saqahu ila nar nah maka quran inilah bawa orang itu kepada neraka wal a'udzubillah sebab tu kita wujudi ummah yang soncai kepada quran nak kembali kepada quran ha tu jangan hanya baca quran tapi we pay isi yang ada di dalam quran dengar tafsir-tafsir yang mu'tabar nah tafsir yang dikira katanya semua orang ada tafsir tu duduk atas mata tahan dia kan tak ada pasal dia ambil nafsu mari duk bubuh tuwe ayat Quran dengan otak dia sendiri hak tu tak leh kena baca tafsir nah walaupun nak hurai dalam bentuk pasal capo sikit-sikit nak ambil praden tiket kena naik pacuban boleh tak ada apa tapi jangan lupa hak asal tafsir hak dia baca tu we duduk di atas mata tan dia akan insyaallah orang itu betul lah cara dia hurai cara dia wayak kepada orang dan dia faham alhamdulillah wa rahmatul lil mu'minin dan rahmat dan qira'ah itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman alhamdulillah siapa yang pasal serabut banyak reng dalam PKG dia hidup dia baca qira'ah banyak duduk dengan qira'ah baca qira'ah reti qira'ah insyaallah orang itu tenang jiwa dia. Nah zikir banyak kepada Allah, sujud banyak. Dalam arti katanya semayalah banyak. Insya-Allah tenang. Nah, eh, rahmat di sini bukan arti kreat eh, bukan bukan arti nak gi ke panha kreat saja, bahkan rahmat dalam semua tiap-tiap perkara. Yang Allah Taala bagi kepada manusia ni melalui al-Quran, insya-Allah orang tu hidup dia hidup betul. Kalau dia dia reti dia faham dan hidup dia pun hidup di atas lorong yang benar. Allah pun royak, "Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa al azizul alim." Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad akan memutuskan di antara mereka dengan hukumnya. Maknanya Allah Taala sendiri akan hukum orang-orang yang duduk selisih pendapat. Bukan hanya Yahudi, Kristian saja dah. Bahkan semua tiap-tiap orang, tiap-tiap perkara yang manusia jing duk buat gapo atas muka dunia ni Allah Taala akan taksin sikit lagi di hari akhirat. Boleh jadi di atas muka dunia ni manusia sama-sama manusia tak lain nak hukum. Tapi di akhirat sikit lagi jelas tiap-tiap orang akan dihukum oleh Allah Taala dengan gapo? Dengan hukumnya. Dengan hukum Allah Taala. Alaisallahu bi ahsan apa ni? Eh, apa ni? Bi ahsan akhir surah At-Tin alaisallahu bi ahkamil hakimin tu dia tanya dakkah Allah seadil-adil sebetul-betul yang menghukum sebab tu ayat ni bila kita baca surah tuti ni kita kena sebut kho-kho bala bahkan wa ana ala dhalika minasyahidin aku menjadi saksi di atas soalan yang Allah Taala tanya, alaisallahu biahkamil hakimin? Dakkah Allah Taala seadil-adil, sebaik-baik, semolek-molek yang menghukum? Boleh jadi hukum atas uh, atas dunia ni hak manusia duduk ini cai panha gatu kadi gatu kadi gani. Boleh jadi ada lagi hak tak ada tak ada tak kena. Tapi Allah Taala tak ada katanya dia dia hukum tak kena. Rang ugamu rang hidup semua Allah Ta'ala akan hukum. Sebab tu orang yang duduk selisih pendapat atas muka dunia sikit lagi. Cuba kita gambar mudah-mudahan. Bila siapa di akhirat, nanti haa. Tuhan raya, hak betul lagu ni. Hak salah lagu ni. hong lagu tu Tuhan weh. Oh, kita di atas dunia. Acik pecah pala. Acik berdai petake. Parah. Di antara kelum tu, kelum ni, kelum tu. Apa ni, uh, songkram nam atas muka dunia duk kata duk caci gonggang gonggang gonggang bos apa di akhirat sekali lagi boko pada yo yo yo yo kena sungguh tuhan kalau balik balik orang kena pun kena balik orang salah pun dia terima lepas tu apa tah lagi ha ha ugamu Tu tuhan akan hukum sikit lagi semua orang kafir kena masuk neraka walaupun tamat tambo duduk atas muka dunia berjuruh molek dalam agama dia tapi tak ada arah benda ni, benda yang sudah pun ditetapkan bahawa siapa yang Allah Taala beri iman, beri Islam, duduk di atas jalan betul dan mati di atas iman di atas Islam. Maka orang itu diberi hidayah dan akan masuk syurga. Tapi orang yang tidak ada iman, tak ada Islam, mati-mati pula dalam kafir, maka orang itu wajib kena masuk neraka. Sebab tu ada sahabat nak tanya Nabi, Wahai Rasulullah, mal mujibatan. Wahai Nabi, gapo dua hak wajib? Kalau kena tanya kita, kita kena jawab, Baik kita faham. Tapi Nabi raya, baik lain. Nabi raya katanya, siapa yang berime dan tidak syirik dengan Allah, dah dakhalal jannah. Ada. Ha, siapa yang hidup dia, tak ada syirik, dia berime, maka orang itu wajib dia boleh masuk syurga. Siapa yang hidup dia kafir, syirik, tak kena dengan cara Islam, dah halal nar. Maka orang itu maksudnya apa? Sebab tu dua perkara yang wajib itu iaitu syurga dengan neraka. Alhamdulillah, Allah Ta'ala wui kepada kita rangwan tinggi-jai, iaitunya Islam dan iman. Dengan kita tak biasa minta. Saya dah ulang acak-acak kali dah. Kita tak biasa minta walaupun sepatah nak jadi orang beriman, nak jadi manusia apa kita tak biasa minta. Nanti-nanti peluh kan tu Tubik poh daripada perut mok kita. Mari duduk atas muka dunia. Oh, aku orang Islam. Weh. Ha tu. Oh aku orang Islam. Mok, mok pok tu nenek aku orang Islam. Oh mujo. Terap pejam mata sebetul. Gambar katanya kita tu tubik daripada perut orang siyai. Nisa, dia ya orang siyai pak kita. Nah. Gambar katanya kita daripada keluarga mok pok tu nenek orang siyai. Makan arak dia sama makan babi hari-hari kita. Semua tak kong hari-hari. Tak ada lah jalan lain. Cuba dengan kita kenal orang siya, orang kafe gitu. Tengok pak, oh dia. tu happy pilih dia jadi orang kafe. Ha. Lepas dia duduk tengok orang Islam hari-hari-hari. Kadang-kadang duduk saing makan sup, makan sayur air sekali, makan tom yam sekali, gogeng-gogeng-gogeng. Kenal belakang. Tapi buat akhirat sikit lagi, kena bercek jalan. Hak ni ke syurga, hak ni ke neraka. Lepas orang kafe, cerak lah. Ya kekecek sikit lagi. Eh, apa mung dalah tak tak ajak aku Islam. Rana mung ayah. Makan sekali, hijau sekali boleh. Tapi mung tak royak Islam aku aku. Ha tu nyanyok dia. Sesal dia sikit lagi. tu boleh jadi takut-takut dia akak tangis. Ya. Nak. Akak-akak tangis depan tu hair sikit lagi. Tu hair tu hair. Gini, ajak mak ayah masuk mengaku sekali dengan kawin ya. Ha? Tak royak Islam sikit, habuk. Ha, begitulah tu saya misal itu. Rengrau nak ketken lagu mana tu wallahu alam tuhan yang menghukumkan setiap orang gapo hak dia selisih gapo hak dia buat di akhirat sikit lagi sebab itulah Allah taala ayat katanya dan dialah sahaja yang maha kuasa lagi amat mengetahui alhamdulillah kita minta we Allah taala hukum atas kita ni hukum yang betul yang benar dan adil balik Allah taala dia adil semua dah tapi balik kita ni balik kita hak ni kena duk betul dengan jarum betul molek we duduk di atas mata tan pek molek nak khilaf nak selisih nak gapo atas muka dunia jangan siapa ke baloh takir badai putus adik beradik putus silaturahim di antara orang-orang Islam nak khilaf tak ada gapo Ring ขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา tapi ขัดแย้ง bawa kepada แตกแยก bawa kepada baloh takir ambil ugamu hak ni hak ayat hit sekali dia ambil ugamu jadi pecah belah la ilaha illallah tak tahu nak tak tahu nak royak sudiot manusia yang tak reti tak pandai cara hidup ambil ugamu mari hidup baloh padahal ugamu tak ada kena baloh kalau masing-masing nampak pakak-pakak yomrap ya belaka katanya yo ya, hak ni pun betul hak ni pun betul dia benar kita nak pergi satu tak boleh Benar dan selisih peher, selisih pendapat kita nak jadi satu tak boleh. Tapi kena pakat-pakat yang rap. Kena pakat terima. Barulah barulah betul. Betul cara lagu mana? Maknanya pakat-pakat buka dada, buka otak. Oh jadi ceroh belaka. Oh, buat lagu tu pun kena, buat lagu ni pun kena. Jangan duk baloh. Baloh-baloh ni. Ha ke dunia eh. Nah, malah duk misal banyak-banyak banyak kali duk kecek hak tu je. Ya dua yang lagu ni sebab tu Allah Taala pun firman royak kepada nabi fatawakkal ala Allah oleh itu berserahlah kepada Allah serah ni royak kepada nabi dan royak kepada umat tiap-tiap orang kalau begitu serah kepada Allah dah qira'ah tu hawi dah tu nak we kita semua duduk atas jalan yang betul yang benar maka menggunalah mengajilah mewiritilah muamal jadi sungguh patu serah kepada Allah Siapa nak kat yang lagu mana terutamanya tu ayat 70 ni yang tu herayat katanya pok-pok hak pasal duk khilah gotu khilah gani ha khilah gi terutamanya orang-orang kafe orang-orang yang tidak ada agama kecek mudah-mudah saya dengar daripada salah seorang ulama ni dia rakyat katanya agama yang sebenar tu iaitu Islam lain daripada Islam bukan agama kita mikir sekali eh patu orang duk panggil sasana tu sasana ni semua dia rakyat ada dia katanya lain daripada Islam so dia panggil rekod air manusia belakang. Nak jadi agama, nak jadi tamat tambo molek dalam agama dia gotu gani gotu gani. Tapi agama iaitu nya ad-din. Ad-din dalam arti katanya agama yang betul yang benar iaitu nya Islam. Bukan arti kita mongkam sasana un. Kita hen ke tua eng, ไม่ใช่ Tapi kita orang Islam kena pergi molek katanya. Agama Islam ni lah hak paling betul molek dah Tuhan pilih. Sengaja pilih kita nak jadi betul, nak jadi molek. Maka ngaji molek walaupun agama lain boleh kita ngaji. Siapa nak pergi ngaji sasana priap-priap pun tak ada gapo. Tapi kena yakin katanya, ya duduk di atas Islam ni yang sudah pun betul. Gitulah deh. Masa habis dah. Benar nak rakyat banyak lagi. Tapi akhir sekali fatawakkal ala Allah innaka alal haqqil mubin oleh itu berserahlah kepada Allah sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang jelas nyata royak kepada nabi dan royak kepada umat tiap-tiap orang iaitu yakinlah katanya kita duduk di atas jalan yang betul Insya Allah kita sambung semula ayat ni esok hari apa esok hari jumaat dah hari jumaat esok kita baca hadis Insya Allah hari Sabtu kita sambung semula ayat-ayat ni wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh